pasang ini ya, proses mau dicat dulu ya ke dasar cat boxy bersih mau dicat kesehatan proses penyepetan kat dasarnya ya ini saya gunakan cat epoxy ya pasangan nah, pintu lipat

daerahnya catan finishing warna tembaga ini warna finishing hampir selesai pemasangan sudah selesai pengecatan sudah selesai tinggal finishing warnanya ya finishing siap oke ya teman-teman ini sudah selesai ya pemasangan pintu lipatnya ya oke video kali ini saya akhiri saja semoga semuanya menjadi orang-orang yang sukses ya teman-teman semuanya saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemasangan pintu lipat beres